讲着一个新鲜的故事，里面的人们相互微笑。是不是每个夜晚都要这样？为了爱，却用清醒交换。静静的听，有个声音在说爱你。闭上眼，跟随他，跟随他，就像跟着希望。那些男孩一次次的叫着“亲我妈妈”，爱是否能抚避他们内心的内心。 我带上你，走 boy boy boy isolation，bye bye bye bye bye，a n o t h e night dance dance in no way，don't don't don't don't don't be afraid，yeah boy boy boy isolation，bye bye bye bye bye，a n o t h e night dance dance in no way，don't don't don't don't don't don't don't be afraid。我跟你描述一个灵魂，它永远不谢的青春。 每当夜色降临，就会轻轻歌唱。海别哭，美丽世界的孤儿。可我的心，我的家在哪里？在哪里呢？我的朋友，那些城市上空飘着一颗颗不安的心，他一定也曾在这跳过欢快的舞蹈。清风吹来，让我感到一阵迷醉，那婆娑的身影，太阳般光线，都是一个放肆狂妄的。 怎能时合拥抱在一起，去见证这样的爱情，总已经。